en un Noblex todo color. Último momento. Famosa estrella del J-Pop resulta ser un Tamagotchi sobrealimentado. Ampliaremos. Pero antes, el legendario creador del Hombre Araña y otros tantos famosos personajes del cómic, Stan Lee, es descubierto por las cámaras de boludeces random cuando viajaba en el ferrocarril Nitre rumbo a Retino los primeros informes indicarían que vienen nuestros estudios para ser entrevistado como se había pactado el mes anterior. Pero no podemos garantizarlo porque nuestro gerente general renunció y se llevó nuestra agenda consigo. Aún así, les prometemos llegar al fondo de esta historia. Ampliaremos. Alicia, despertate, dale. Dale, despertate, Alicia. Vamos a comer. ¡Estoy ¡Chica! Pero, Alicia, ¿de qué estás hablando? Perdón, es que soñé que en el noticiero... Para, para, para, esto debe ser una de random. <laughs>